今天开始之前，先给你读一段学员的留言。在一回首间，才突然发现，原来我一生中的种种努力，不过只为了周遭人对我的满意而已。为了博得他人的称许和微笑，我战战兢兢地把自己套入所有的模式、所有的桎梏。走到途中，才突然发现，我只剩下一副模糊的面目和一条不能回头的路。 这不是哪位要精选的留言，而是作家席慕容在他的《独白》这篇文章中间的一段话。有没有在读的时候也打动你呢？很多人活在他人的赞许和微笑，以及固定的模式之中，过着与自己价值观很疏离的生活。按照流行的话来说，嘿，你可能过了一个假生活。既然我们清晰了自己的价值观，有了一个人生的罗盘，为什么还经常会迷失自己？今天。 我为你介绍一个链接价值观与目标的 VVG 模型。所谓的 VVG 呢，就是 Value 价值观、Vision 视野和 Grow 目标三点成一线。虽然名字这么洋气，但其实是我自己自创的。各位见笑了。用一句话来表达，就是目标是你想要的价值在你的视野中最佳的选项。你肯定用过类似于美团呐、大众点评这样的 APP 来觅食。 那么你会找的时候发现有价格离我最近、最快送到，或者是口味点评这样的评价，这就是你的价值取向，对吧？然后还有个范围，他问你是三公里、五公里、十公里。那么每次换范围和换这些评价指标出来的第一个推送都不一样，这就是一套很简单的 VVG 系统。在这个系统里面呢，价值就是你的偏好。 而范围就是你的地域，几公里、几公里以内。而推选出来的目标，则是那个最优选项。如果你觉得有点烧脑，我专门画了很多的图放在文章里面，希望你可以点开来看一看。一个好的人生状态啊，是这样子的：，就是你清晰的知道这个目标是你当下能找到对你最好的目标，然后你就沿着这个目标直接往前走。这个时候，你的目标。 目的和行动三点一线，心里面非常宁静，有动力十足。这不就是传说中间被梦想叫醒的走心的人生吗？但是慢慢慢慢的，当我们的价值观和视野都发生改变，这个目标就会不知不觉的偏离。而如果你还是执着于之前那个，就会陷入一种迷茫和焦虑的状态。下面这样三种情况，看看你有没有中招。第一种啊，是当你视线变大的时候，以往的目标就不能再满足你了。 比如我自己大学刚毕业的时候就想说哇年薪十万该多牛逼，但现在的话呢，可能早就不在年薪这个事情上面纠结了。这就是你的视野变大，需要把目标提高。第二种情况呢，就是价值观改变，目标也需要调整。比如说一个人有了孩子，他的价值观往往就会有所改变啊，女人尤其是这样子，她的注意力就会从再冒一次险变成了稳定的获得收入、少加班、工作生活平衡。其实公司也是一样。 比如创业前期，组织价值观往往是彪猛、匪气十足、高速增长；但到了中期呢，可能就是稳，组织发展、培养人才。这也会让不同的阶段，组织就会重用不同的人，就是这么一个原因。所以，如果现在你觉得生活麻木，没有什么新的让你激动的新目标，那其实是你的视野和你的价值观发生了一些改变。更复杂的情况呢，其实是第三种，就是他人参与到你的人生里面来了。 比如说，你也许是一个自己认为自由高于一切的人，但是你爹却认为早点定下来特别好。你的领导呢，就希望你更加稳重、高效率一点；而你的女朋友呢，则希望你再浪漫一点。这就涉及到多方的多重博弈。这个时候该怎么样用 v b g 系统来处理呢？一种方式呢，就是完全不管不顾，这肯定没戏，因为人是一个社会性的动物，你得学会双赢合作，而不是妥协。 体现在图上面，其实就是一个几何问题啊。你需要先了解自己和他人的价值观，然后在这两个价值观中间找到一个恰当的夹角，叠加两个人共同的资源，找到一个共同的目标，这就是双赢的一个过程。带着这个认知，我们可以理解两个有趣的现象。第一个叫做现实扭曲立场。牛人呢，因为过去的成功经验和新兴加持，他本身的价值观强度是很大的。这个时候，一些比较弱的价值观放到这个系统里面去。 也会无限的贴近于这个牛人的本来方向，这个时候啊，领导者就会显得很有个性，而其他人则会倾向于靠近这个个性。这其实就是牛人所谓的现实扭曲立场或者是气场，不是因为这些人呢有个性而成功，而是因为他们成功了才会显得很有个性。比如说周星驰，早期从那个谁到星仔到星爷啊，他的辈分和脾气都与日俱增。 再比如说，你可以对比一下《初上对话》栏目的青涩的马云和现在跟王健林穿个休闲装就敢叫板的马云，这种气质明显的不同，其实就是价值观强大的不一样。现实扭曲立场的另外一面呢，则是迷失的自我。反过来说，如果你一直就是被各种别人的现实扭曲立场、价值观带着跑，很少思考和强化自己的价值观，因为中国的教育系统甚至是比较鼓励这样的听话的孩子。 自自己的价值观力道自然就会越来越弱，到后面你就完全找不到自己的感觉，就像文章开头说的那样，发现自己只剩下一副模糊的面目和一条不能回头的路，这就是传说中间的迷失的自我。那总结一下，当视线价值观发生了改变，或者他人价值观参与的时候，我们的目标也自然会发生改变。这个时候啊，如果我们自己还是埋头走路，没有抬头持续的调整的话。 日子就会莫名其妙的越走越偏，越走越没动力，越来越麻木。慢慢的，你就会过上了假生活。那该怎么样调整呢？第一条肯定是定期的梳理自己的价值观和资源，重新定目标。我曾经提出过基于三件事儿的人生管理系统，叫人生有方向，年年有战略，月月有计划，天天三件事儿，时时有觉察。其实讲的就是这种根据价值观时刻自我校准的一个习惯。 价值观呢，一年确认一次；而资源的话呢，基本上半年一升级。在发展比较快的时候，不妨每三个月停下来重新设定一次目标。第二要点啊，是、啊、找到真我，然后耐心的切换。你偶尔发现了这个弱小的、被放弃了很久的自我，决定奋不顾身的投入这个新的人生方向。最后面努力之下取得了成功，这种故事啊，是小说和电影里面的低概率事件。 更多的可能是你蹦上那个自己的轨道，但是因为它太弱小，所以你死得很惨。所以更聪明的方法呢，是慢慢的切换，先花一个月的时间，慢慢去体会一下到底是冲动还是真正的自我价值。然后呢，逐渐去接触、积累更多的资源、技能，在一个安全的领域，慢慢的养大自己的价值观，然后在一个稳妥的地方再切换过来。讲一个我特别欣赏的朋友的故事。 他的父亲啊，是一个对自己不满，所以对所有人的自我都很打压的人，在家里面住着非常的压抑。有一天，他对他父亲说：“说爸爸，我很爱你，但是我暂时没有能力跟你天天待在一起，还能过好自己。我需要离开家住一段，你不要问我去哪了，我会一直给家里面打电话报平安，一直到我觉得可以很好的面对你再回家。”他用了一年的时间，慢慢培养内心那个强大的自我。 在自己喜欢的领域里面做出一点成绩，这样子，当再回到家里面的时候，他的父亲的态度也随之而改变。所以千万不要着急，从过去的习惯性遵循的模式里面切出来，进入真的生活需要勇气，但更加需要智慧和耐心。可能有人就会说了，古典到现在呀，我还是找不到我人生的方向，我也不确定那就是我自己的价值观，那我该怎么办呢？难道一直都等吗？不。 我的建议就是去一流的圈子里面去磨练实力，因为越是大体量的人生系统，越是需要更多的资源和能量去掉头，而掉头的力量呢，都建立在你的经济、脑力、心力和实力之上。如果你暂时找不到自己人生目标，一点都不重要。去那些最一线的城市，进入最热门竞争的行业，跟最优秀的人一起磨练打磨自己，因为在最一线的城市，最好的。 行业和领域能给你最大的视野，你最有机会看到自己人生目标，而这些跟这些人的竞争和学习，最有能力提高你的能力。在你看到目标的时候，你有机会能抓住它，比一个找不到自己人生目标更糟糕的，难道不是看到这个目标却根本就没有能力实现它吗？最后，对于超级个体的听众，对于那些随我被生活或者是教育已经被磨得没有棱角，但是还是希望成长为自己样子的人。 我想对你们说一句：要与伟大同行，要让时代带你跑一段，打开视野，磨练实力，总有一天，你一定会成为一个可以看到人生方向，并且可以把控自己人生的人。